Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice, utilisez la zone d'impression maximale d'une page. Beaucoup d'imprimantes ne permettent pas d'imprimer jusqu'au bord du papier, elles laissent une marge blanche, également appelée marge physique. LibreOffice permet de connaître ces marges et donc d'imprimer aussi près que possible du bord du papier. Comme ce paramètre dépend de l'imprimante, nous commençons par choisir cette dernière dans le cas où plusieurs sont disponibles. Ensuite, lancez format page, également accessible par le menu contextuel. Dans l'onglet Page, vous pouvez définir les marges. Cliquez dans une de ces zones et appuyez sur la touche Page précédente ou Page suivante pour obtenir respectivement les valeurs maximum et minimum pour cette zone. Maximum, minimum. Une autre technique est de définir à zéro une ou plusieurs de ces valeurs, puis cliquer sur OK. LibreOffice nous indique que les paramètres définis pour les marges dépassent la zone d'impression. Nous pourrions forcer l'enregistrement de ces valeurs, mais si nous cliquons sur Non, les marges minimum sont automatiquement proposées.